Hello，大家好，我是金英老师，欢迎大家收看本期的节目。在这次的节目里面，我们会针对阳历二月份、阴历一月份的生肖运势月报作为分享。那在我们开始之前呢，请新朋友务必要在下方先帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，这样老师更新视频的时候，您才能在第一时间收到通知哦。 首先呢，我们会针对属马、属羊以及属猴子的朋友的工作、财运、感情以及健康的部分做提醒。那么，先针对属马的朋友，在这个月我们逢到的是三合的月令，因此呢，我们的排名呢是属于第七名哦。在这个排名的部分呢，是跟上个月相对下来是落了一个名次哦。不过呢，还算是一个呃不错的一个状态。 毕竟呢，在这个月的凶星呢，它的凶的狠的程度哦，是仅有上个月的一半哦。那再来在工作上的部分哦，属马的朋友呢，在这个月务必要铭记一件事情呢，就是呢，合则为顺哦，那合则为助。那么，如果你想要诸事呢，可以更加的顺畅顺心的时候呢，务必呢，呃，就是不要。 什么事情呢？都想要指挥啊，或者是说，呃，太过的讲义气，然后呢去帮别人背锅什么的，而是要以大方向哦，以整体呢去呃评估，那这样子的话呢，才可以更加的圆满哦。不过基本上呢，在整体的工作运势上面来讲的话，是属大吉的。那再来就是在财运的部分哦，属马的朋友呢。 在财运的部分，因为呢，你过去呢常常呢会，呃，不去跟别人计较呢，然后给予别人协助哦，那甚至呢还帮长官呢，就是做很多的事情哦，所以在这样互助互惠的一个状况之下呢，在这个月财路呢很明显的可以落袋哦，可预期的就是考绩应该也不会太差，那么旺气哦跟利益哦都可以双收哦。 在这个月令是属于一分耕耘一分收获的，所以呢，在这个财运上面来讲呢，过去呢有耕耘的多呢，在这个月份呢，我们收获也会果实累累，因此在财运的部分是属于吉运的。再来就是在感情的部分呢，属马的朋友呢，在上半个月呢，诶，也是比较容易呢会。 有这种性欲比较高昂的一个状况，一样呢，老师要建议啊，要注意，不论是男女哦，如果你还没有准备好要进入婚姻，请务必要做好安全措施哦。再来呢，单身汉哦，或者是单身的女性朋友哦，在这个月比较容易会半推半就的进入那种逢场作戏的一个状况，请务必要摸摸自己的良心，不要昧着良心哦。那再来。 如果你真的觉得这段感情呢，并不是你想要认真或是长久的，你只不过是短暂的想要有个恋爱的感觉哦，那这样的一个露水姻缘，老师也会建议哦，不要也罢，因为实在是不仅伤自己哦，也会呢断了后续良缘来的时间哦。那至于已经是有对象的部分哦，请务必要多这个自持一点哦，才不会呢。 当刻到你的良缘哦。那在感情的部分呢，是属于小凶的。但是如果我们自己呢有一个这个自知之明的部分哦，那么还是可以把它变为中平的一个状态。至于在健康的部分哦，属马的朋友呢要注意啊。老师会建议哦，就是我们在傍晚的饭后，大概晚上七点到九点的这个时间呢，如果 天气天后是适合的，尽可能呢，呃，可以选择看你要在室外或者室内呢散步哦。一方面呢是有运动哦，那另外一方面呢是也可以让你自己沉淀一下一整天下来呢，不管是在工作上的情绪啊，或是在跟人际上互动下来呢，有需要代谢掉的一些呃不开心的，都可以沉淀下来一下，再来。 非常建议一定要有足够的睡眠哦，不然的话呢，就比较容易呢会在脸上的皮肤哦产生一些变化哦，比如说会长一些很难消掉的痘痘哦，还有要注意一下心跳的问题哦，呃，如果有心悸的状况啊，或者是呼吸不顺啊，比较容易喘的时候呢，就尽量要提前去这个院哦或是诊所做相关的检查。 那么在健康的部分，属马的朋友在这个月令啊是属于冬夏的哦。那么小属羊的朋友呢，在这个月的排名哦是第十二名。虽然是属于第十二名呢，跟上个月呢一样的名次，不过呢在这个月令呢是不错的，因为我们是逢的是堆贵的一个状态。那么在这个工作运势的部分呢，在这个月的风格呢很适合呢。 主动一点，因为呢，这可以帮你累积更好、更多的名声。而这个名声呢，如果间接的传到了主管啊，或者是呃比较重要的一些高官这边的时候呢，反而呢比较有助于你的考级或者是后续的升迁部分。也更建议你们呢可以积极的呢去进取，还有讲求效率哦。那么要记得一件事情。 呃，必先成名呢，而后致力哦。所以呢，在工作上的部分哦，呃，有的时候呢，也要先让人家知道有这一号人物，人家才会去去想说，哎，那你都做了些什么哦。那么在工作的部分呢，是属于小吉的运势。至于在财运的部分呢，属羊的朋友呢，在上半个月哦，业绩比较容易是属于淡的一个状况哦。 但是呢，如果你有就是持续的去追踪啊，或者是继续的去努力，在下半个月呢就开始会转运了，也就是会有财入库哦。那么在当月的这个流水账呢，也请务必要做的仔细哦，那比较有利于你之后做一些规划。财运的部分是属于的，感情的部分在上半个月呢，属羊的朋友呢比较容易跟对方没有任何的一个交集哦。 所以在下半个月的时候呢，请在你们的相处之道的时候啊，要更加的具有这个退让跟让步的部分。如果你还是持续的太过的这个霸道啊，或者是专制啊，不管你是大男人或是大女人哦，都会让这个感情不和睦哦。所以个性上不可以太过的强硬哦，有些事情要适当的妥协，那么这个感情。 还可以走得更平顺一些，所以在感情运势的部分，这个月是属于中下的；而在健康的部分，属羊的朋友要注意的就是我们牙齿的整洁了。在面相来讲的话，我们呢会说病从口入，而这个牙齿的部分呢，也像我们的一个门面，它会影响着别人对我们的一个第一印象。如果有长期在抽烟的朋友哦，呃，请务必要。 注重一下，就是，呃，如果你有抽烟，或者是你有这个吃槟榔，那么这些牙垢的问题呢，就很容易会形成在我们的这个呃牙龈上面哦。务必呢要去洗牙，或者是说买一个这个电动牙刷，呃，慢慢的把它呢清洗干净哦。那过年的时候呢，属羊的朋友也不宜过度的这个饮食哦。 尤其是比较容易会胀气的一些食物哦，那会让你呢比较不舒服哦。那属羊的朋友在健康运势的部分呢是属于平运的。再来就是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢在这个月呢逢的是堆鹿、进马、堆马相冲以及制式的一个月令哦，一整串的星数进到了这个月令，因此我们的排名是第十。 因为吉中有凶，凶中有吉，而这名次呢落了六个名次。在工作上的部分呢，是要奉劝哦，属猴子的朋友不要太仗着自己好像懂得很多，就觉得说想要多管闲事哦。在这个月呢，尽量呢少去搭上别人的事情呢，对你会是比较好的。再来呢，呃。 不管你是希望自己变成可以被被别人依靠，或者是被别人可以依赖的哦，但是在他人的眼里呢，你就是一个呃屏障的一个感觉哦。那么在这个月哦，势力呢、力量还有地位呢，都会是相对的影响权力哦。所以是说，也要看你要去插手这件事情的时候，对方的势力、力量、哦影响力是高于你，或是低于你哦。 所以这整件事情来看呢，是可能有正的一面影响，也有可能有负面的一个影响。最理想的一个状况之下呢，会建议就是不要由自己人去做，呃，找适当的人呢推他出去会比较理想。但是呢，通常在这种状况的时候，有到有这个这些星数的影响的时候，属猴子的朋友呢会比较有这种。 对杠的一个心理哦，总是要逆着做，所以想法很多状况，你可能就会不管这么多，就自己就脱口说出来了，或者就是呃硬上战场哦。所以这个务必呢，还是要把话说在前头，要自己多注意一下。运势的部分是属于大吉的，但是这个吉并不是吉凶的吉，而代表是两吉的吉，要么大吉利，要么呢。 大衰的意思哦，所以会建议呢，属猴子的朋友要拿捏好分寸再出手。至于在财运的部分，在这个月呢，收入呢会比较多，但是购买东西的欲望也相对的会涨很多。不过不用担心的是，至少呢，我们这个花钱呢都是对家人哦不手软哦。 所以呢，老师会建议呢，在你花钱之前呢，不妨先看一下你这个月呢要支出的项目里面呢有没有多了存款这个项目，这样子才可以理想的帮自己聚一笔小财哦。属猴子的朋友在这个月的财运是属于中平的。至于在感情的部分呢，属猴子的朋友呢要注意哦，过多的关心啊，或或者是一些啊。 问候啊，有的时候是需要去衡量一下，是不是会造成对方的一个压力哦。不管对方是你的家人啊、情人或者是恋人啊，或者是不是他，但是他们呢，就算有这么多的一个角色，都绝对不会是你的孩子，他一定是个成。所以不要过度的这种呃呵护，让他觉得是我妈妈，或者是你是我爸妈。好，那下半个月呢？ 呃，在感情的互动上呢，比较容易会有一些矛盾的情绪哦，甚至呢，内心比较容易会有一些小剧场哦。适时的呢，让自己可以找一个窗口或者是一个对象哦，说闺蜜啊，或者是呃好妈子啊，然后可以讲一讲啊，啊，把这个事情说出来了，那么你就会想开了。那在感情的运势部分是属于中平的。 至于在健康的部分呢，属猴子的朋友呢，在上半个月呢，老师非常建议早上呢是可以晨跑的，非常有利于呢启动你的新陈代谢哦。那在下半个月的时候呢，非常注意开车的时候，你的时速一定要放慢，才可以预防血光。而这个血光呢，还有包括荷包的血光，因为如果要出险的话，可能这。 要负担一部分，又或者可能要赔到医药费上面，所以呢，请务必要注意在注意。在健康运势的部分呢，是属中平的。以上呢是针对属马、属羊以及属猴子的朋友们在这个月的运势。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。 如果有需要老师的咨询，或是想要了解自己在二零二一年流年运势的部分，可以透过上方的微讯号，或是透过下方的 LINE 群加入老师。我是金玲老师，感谢各位本次的收看，我们下期再会喽，拜拜。